宮祭りカカはいということでですね今日は皆様に大事なお知らせが改めてございましてこの動画にさせていただきました <laughs> そうでもまあみんなの中でねもう知ってる人もいるかもしれないんですけど私風宮祭りなんと初めてのリアルイベントが決定いたしました 改めて発表しようと思いますタイトルはででん祭りとアリスのはちゃめちゃティーパーイエーイ <laughs> 今日も動画を見てくれタイトルはタイトルは祭りとアリスのはちゃめちゃ はいということでですねこのタイトルでちょっとねもう皆さんお分かりだと思うんですけど私と一緒にリアルイベントを盛り上げてくれるお友達がおりますはい皆さん大好き金がアリスちゃんでございます <laughs> いや私もねアリスちゃんめちゃくちゃ好きで <laughs> アリスちゃんと2人でできるっていうのがねもう楽しみで仕方ないの <laughs> いやアリスちゃん絶対可愛 とは年末の「笑ってはいけないバーチャル動物園」でコラボをしてまあ実はそれから2回目のコラボなんだけどもうね <laughs> もう2回目というかもう気持ち的には100回目ぐらいというか <laughs> もうそのぐらい仲良くやらせてもらってますよ <laughs> でこのリアルイベントなんですけど日にちが3月の3日の日曜日この日に2部制で行います 第1部がお昼の12時から1時まで第2部がお昼過ぎの15時から16時までうんうんうんうんまあ1部も2部もね全然終わるのが遅くないから次の日学校だよとかお仕事だよとか僕は安定のニートですっていう人もね <laughs> 安心して来れる時間だと思うので是非たくさんの人に来てもらえたらなと思いますで チケットは2月の16日の土曜日から販売してますのでねまだ買ってないよまだ行きたいけど買ってないよっていう人は買ってください是非来てください <laughs> で問題の場所はですね秋葉原のエンタスでございますうんうん秋葉原のエンタスは、えー、小野殿の5階にあります そう私ねそう下見で会場を見てみたんだけどすっごいこういい感じの雰囲気だったライトとかすごくかっこいいのなんかスピーカーの音楽もちょっとこうてる感じの <laughs> ちょっとイケてる感じの <laughs> やつで <laughs> めっちゃ楽しみになったそうでもうね今から本当にたくさんの準備をねみんなと会えるリアルイベントのためにしていますのでぜひぜひたくさんの農民たくさんのアリスちゃんのファン に会いたいなと思っておりますうんで、うん、まあリアルイベントを通してもっと私のこととかを好きになってもらってなんかお賽銭とかも増えたらいいなって <laughs> 思っていますそう <laughs> まあでも基本的に私初めて農民のみんなとね直で会う機会なので まあ、みんなが本当にハゲてるのかとかみんなが本当にねあのニートなのかとかをね <laughs> 確かめるいい機会かなと思っております <laughs> はいということで3月3日遊びに来てくれた人は絶対私とアリスちゃんでもう2人なしでは生きていけないよってぐらいガンガンに楽しませようと思ってるので皆さん是非お待ちしております <laughs> ということで また追加の新しい情報があったら随時随時お知らせしていきますのでお待ちあれお待ちくださいませ <laughs> はいということで今日も元気いっぱい秋の神様風宮祭りでした <laughs> バイバーイカカカカカカカカカカカイエーイ今日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれ